конденсаторду зарядтап электр машинасынан ажыраталы конденсатордун электр заряддарын топтоо жана сактоо касиеттери электр сыйымдуулугу менен мүнөздөлөт электр машинасынан үч шарды заряддайлы зарядталган шар конденсатор пластинкасына тийсин электрометр чыңалуу көрсөтөт экинчи шарды конденсатор пластинкасына тийгизели электрометр жогорку чыңалууну көрсөтөт үчүнчү шарды конденсатор пластинкасына тийгизели электрометр дагы көбүрөөк чыңалууну көрсөтөт конденсатордун сыйымдуулугу конденсатордун зарядынын анын плиталарындагы чыңалууга болгон катышына барабар чоңдук деп аталат сыйымдуулук s тамгасы менен белгиленет сыйымдуулуктун си бирдиги фарад болуп саналат